bongeye kwirirwa ndabasuhuje kandi refureje ikaze kuri YouTube channel yanjye nk'uko mubibona izi ni siporo zigiye zitandukanye ngenda mbereka umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye ndagushimira wowe wakoze subscribe ku batarayikora ndabashishikariza gukora subscribe ndetse ugakora no kukazogera kugira ngo mujye mubona izindi video zacu zikurikira nk'uko mubibona siporo turi gukora zitandukanye n'iza mbere igihe twajyanaga akaguru inyuma ubu turi kukajyana mu ruhande rw'ibumoso ndetse n'iburyo kujyana mu ruhande rw'iburyo ukabara inshuro icumi no ku rundi ruhande ukaba wabara izindi nshuro icumi ku bantu bajya bagira ikibazo cy'uko aramutse ukoze siporo yaguye igice cyo hejuru iyi videwo ni iyawe ushobora kuyireba ukemura icyo kibazo kuko wabyibuha igice cyo hejuru gusa so guys ndabashimira kuba mwakurikiye video yanjye kuri subscribe murebe n'izindi video zagiye zibanza murakoze cyane try